Tinapahawas dito sa mga linatin na. Kinsa, tukan. Mago na ko. Dito yan. Asa. Sige, tutuon. Asa man. Tulit na sa mga linaw. Sige. Thank you. tama. Ipatawag din ako si James. Kang Kenji. Pagpagkan, nakatas Kenji. Banat-banat ito sa pagpagkan. Ah. Ah, mga ah. ko diri pati mga guy. diri. Ako gay sa barangay, si Rex. Gay lang siya sa ilang balay. Akong gay diri. Nasa isog. Ito makita. Kung ako itong makita. Kung sulabon. Gana ko tong tingot ni Kinji na sumbagon si Rex. Rex, sumbagon daw na ni Kinji.